¿De dónde viene la guerra? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacer una reflexión. Ya sabe todo lo que está pasando en esos días en el mundo, pero muchas veces no vamos a reflexionar. ¿De dónde sale la guerra? ¿Cuál es la razón de la guerra? Entonces, muy bien, la palabra de Dios nos habla mucho sobre este tema. En Santiago 4.1 está escrito así, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Viene de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Entonces lo que la Biblia nos dice es, que la guerra sale desde interior de personas egoístas. Del interior de personas egoístas sale la guerra. Y no hablamos solamente de la guerra entre las naciones, hablamos también de la guerra en la familia, de la guerra con tu jefe de trabajo, de la guerra con las personas que están alrededor de ti. Todas las personas que se están peleando con todo lo que están alrededor siempre están en guerra porque el problema no está fuera de ellos. El problema está en ellos. Todo lo que siempre están peleando es porque tienen un problema en su interior. Entonces, la solución a sus conflictos no es que se muera el vecino, no es que se muera la esposa o que se muera el esposo o que se vayan a vivir lejos de su casa. La solución está en el encontrar la paz de Dios, en el encontrar el shalom de Dios, esta paz interior, que cuando tú la tienes, fuera de ti puede estar cualquiera guerra en tu corazón, sigue teniendo paz. Y lo que tenemos por dentro se va manifestando por fuera. Entonces, con esto quiero saludarte, quiero que tú puedas compartir este pequeño mensaje a todos los que conoces, a través de WhatsApp, en su muro de Facebook, Instagram, lo que sea, para que puedan solucionar el conflicto interior que tiene. Porque el único que puede dar paz en el corazón es Dios. Y si no lo conoces, puedes llamar a la persona que te envió este vídeo o puede contactar con nuestra página Facebook, nuestra página Instagram y nosotros estaremos muy felices de ayudarte a encontrar paz en tu corazón y en tu vida. Dios te bendiga.